¿Cómo hackear el sistema educativo en tiempos de COVID? Parte 2. La semana pasada hablamos del por qué muchas familias están decepcionadas con las clases en casa y de los principios para hackear el sistema educativo. En esta segunda parte explicaremos cómo desarrollar este hackeo para las edades desde los 0 hasta los 8 años. Y la siguiente semana hablaremos cómo hacerlo desde los 8 años hasta los 22. De los 0 a los 5 años. Etapa de estimulación del talento. Su hijo tendrá que pasar por muchas experiencias a partir de los sentidos para poder explorar el mundo que lo rodea. Procure que este proceso de exploración se dé en función de los cuatro mundos del talento mencionados anteriormente. En el video anterior los expusimos. Para muchas familias esto será imposible en tiempos de COVID, por eso mi recomendación es que contrate una maestra de preescolar a domicilio, de los 5 a los 8 años. Estructure sus propias experiencias de desarrollo en lugar de las materias obtusas e insípidas que proponen los burócratas del Ministerio de Educación Nacional. Mis experiencias de desarrollo recomendadas son 1. Desarrollo de cualidades humanas. Enseñarle la importancia de las 50 cualidades humanas y sus características, además de brindar experiencias para que las ponga en práctica. Número 2. Obviamente, talentos en esta se implementaría el proceso de exploración donde deben aparecer qué le gusta y para qué es bueno, intereses y aptitudes. Número tres, emprendimiento. Entendiendo este no solo como hacer negocios, sino como sacar proyectos adelante teniendo en cuenta siete niveles diferentes. Individual, familiar, comunitario, comercial, comercial en redes, redes de mercadeo y emprendimiento desde cero. Número cuatro, programación. Programar va a ser tan importante como saber inglés. Por eso es fundamental empezar a desarrollar esta habilidad desde edades tempranas. Número 5, lectura metacognitiva. La escuela tradicional solo enseña los dos primeros niveles de lectura, en primero y primaria. ¿Usted qué pensaría de una persona que solamente tiene la matemática de primero y primaria? ¿Podría desenvolverse en un mundo tan competitivo como el actual? Por eso es importante desarrollar los seis niveles posteriores de lectura. Número 6, matemáticas para la vida real. Hay varios objetos matemáticos que son muy útiles para la vida real y otros que definitivamente solo interesan a los talentos conceptuales matemáticos. Por eso es necesario enfocar las matemáticas al mundo del talento de su hijo. La próxima semana seguiremos desarrollando las tercera parte de esta columna, no se la pierdan porque ampliaremos cómo hackear el sistema educativo de los niños de los 8 a los 22 años. Si les gustó esta nota, compártala con todos sus amigos. Si no les gustó, compártala con todos sus enemigos, pero ayúdenos a difundir una manera distinta de ver la educación.